мына құрмет жақсылықтар мына той құтты болсын мына қайратжанның тойы той қыласа берсін дені сау болсын бала шағасы аман болсын тек қана осындай ой күлкіде ажыратпасын құдай барын барын шағалалы шандараның тұрғыны түлегі жас түлегі қамбар шабандоз бақашының баласы қамбар шабандоз Қызылорда өңірінде туып дүниеге келген Талас Мырзаның әкесі Жәдігер Ақсақалдың шайқатты сәйгілігіменен қамбар Шабандос тастаса, қайтуын Сейдірәсіл Ақсақалдың алтын торатты сәйгілігіменен Бағлан Жәрменов Шабандос тастады. Міне, Осы жерден көкпарды Бақтияр, Молдалы атаның немересі Бақтияр Шабандос көтеріп кеткен. Құлмай ма? қумай ма мықтыбек ақсақалдың қумай атты сәйгүлігіменен мықтыбек ақсақалдың қумай атты сәйгүлігіменен алпыс мың теңге салымның мұны бақтияр шабандоз тастады Шағылалы шардараның жас шабандоздарының міне бірі бер бер бері бер бері бер бері шырайлы шымкент қаласынан келген халық қалаулысы елдің елеулісі мейірман мұрат ағамыздың загар атты сәйгүлігіменен жәнібек шабандоз тастады